Olá pessoal, hoje novamente estou aqui mostrando uma calça, olha aqui como é que ela está. Ah, a dona me procurou aqui, tia, o que, que eu faço? Não quero que minha coxa fique é aparecendo. Eu lavei ela e ficou assim, ó. E ela chegou desse jeito para ela. Quando ela comprou, tava assim, ó. Aí começa a abrir, quando começa a lavar no, na máquina, começa a abrir, tá vendo? Então, a maioria das pessoas não gosta, apesar que tem gente que traz para mim fazer esses buracos aqui, ó, né, para fazer o rasgado no jeans. Nesse caso aqui é o contrário, vou te dar um conselho como você proceder quando você tiver um problema assim, para ficar bonito, não ficar aquela coisa, você pôr uma emenda aqui, ficar de qualquer jeito, não, não pode né? Fica estranho. Aí ela me falou que essa calça custou cara e tal, e precisava de uma solução. Nesse caso aqui, muitos me perguntaram aí para mim falar o preço que eu cobro quando eu faço um serviço desse. Tanto para me rasgar, como para mim né, melhorar o rasgado aqui, no caso fechar, eu cobro em torno de 20 a 25 reais. Aí depende da quantidade de rasgado que tem. Nesse caso aqui, ó, tem mais uma aqui, ó, do lado de cá, ó, que tá abrindo. Na hora que ela veste, segundo ela, fica assim, ó, aí fica aparecendo a coxa dela. Aí ela não gosta, ela acha estranho, fica desconfortável, né? Por ela ser um, seja casada, ela diz que tem filho, o menino fica mexendo. São várias situações que, que, que o cliente fala pra gente. Então, a solução. Eu tenho é, os retalhos, quando eu falo para vocês assim, ó, quando vocês cortarem as calças, guarda os pedacinhos de retalho, de jeans, de todo o tom, tá vendo? Aqui, ó, cortar a barra de calça, aí sobra, né, ó, tá vendo? Pedacinho de panos diferenciados pra gente olhar qual que combina aqui com, com esse rasgado. Porque não pode ser qualquer um também, não né? Tem que, combinar o tom, né? Que a gente vai colocar aqui, ó, por baixo. Ah, e outra coisa, eu tive que abrir a calça, tá vendo? Por que que tive que abrir? Porque para ter conforto na hora que a costureira for fazer, ela, ela sente confortável para fazer um bom trabalho, para não ficar uma coisa desagradável para você na hora que você estiver lá movimentando na máquina eu vou te mostrar como que eu vou fazer lá na máquina, movimentando. Né? Aí elas costuram com outras linhas lá, aí, mas só que não fica bonito, né? Então aí tem que trazer para a tia fazer, porque não fica uma coisa feia, desagradável. Aí o que, que a gente vai fazer? Aí eu abri dos dois lados, olha, né? Entre perna, aí eu já vou, aí eu escolhi o tecido e vou colocar ele aqui, ó vendo? Sempre deixando isso aqui, ó. Não, e vou costurar ao redor e fazer o trabalho que tem que ser feito. Né? Tanto aqui como aqui, ó. Eu vou aproveitar até esse retalho todo para fazer isso. Tá Deixa eu olhar aqui. Aí você vem com cuidado, né? Aí você vai ao final alfineta para não, não, não, fugir, porque aí você vai vir, depois que você fizer isso, você vai virar do avesso, para você ter conforto para trabalhar. Porque você tendo né, um jeitinho de trabalhar com a roupa, você vai fazer um serviço né, de qualidade. Tudo isso você tem que pensar. Aqui, ó, esse trecho aqui, eu vou passar uma costura só prendendo para não continuar abrindo. Para quando é, ter limite aqui, que tem na costura aqui, ele fica limitado quando lava no tanquinho, lava na máquina, né? Ele fica limitado na costura. Vem aqui, ó. Tá vendo? Olha como é que vai ficar por baixo, ó. Né? Aí a mesma coisa eu vou fazer de calma. pode ser essa cor aqui também. Eu só vou prender as costuras aqui pra não continuar abrindo, pra não dar aquele ar desagradável, que ela tava tá muito chorosa. Se tinha jeito, não tinha, falei, tem, tem jeito sim. E aí agora nós vamos ali pra máquina resolver isso aqui, tá? Agora, agora eu virei do avesso, tá vendo? A calça todinha entendeu? E eu vou abrir aqui, como eu tinha falado para você, aí agora eu vou trabalhar aqui. E também cuidar por cor da linha. Aí, ó, eu vou fazendo aqui, ó, tá vendo? Que o tom da linha, não, você não tá vendo ele, ó. Ele tem que sumir na calça. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer esse, esse zigue-zague aqui ao redor todinho, porque vai limitar a calça nesse ela vai ficar só é, com esse detalhe, só nesse cantinho aqui, sem interferir na calça, sem sair abrindo a calça toda, né? E não deixando a pessoa constrangida, com vergonha. Aí, ó, tá vendo? Aí você vai fazendo só no redor. Sem mexer aqui, porque é o charme da calça, é esse, é esse detalhe que com o qual ela comprou, né? Esse aqui foi que ela comprou assim. Ó, esse vem... Aí ela vai poder lavar tranquilamente, olha isso entrou um pouquinho na Ela vai poder lavar tranquilamente, sem preocupar com se vai abrir ou não. Não sei se você já aconteceu isso com vocês, mas aqui eu arrumo muito isso. Tanto eu rasgo como eu abro, eu, eu fecho, né? É engraçado isso, né? Uma hora a gente vai arrumar a calça porque tá rasgando demais e outra hora quer que é dê um modelo, um amp na calça né? porque tá muito sério. É mais osso aqui, então eu faço as duas coisas. Até em jaqueta, em coisa também. Olha aí como é que ficou, né? Entendeu? Aqui, ó. Né? Aí por baixo. Deixa eu mostrar por baixo aqui para vocês terem noção do que, que eu tô falando. Tira, tira aqui tudo. Ó, tá vendo? Tem que tá, ó, protegido aqui todinho para não, não desfiar. Agora eu vou aqui para baixo, ó. É simples assim. Aqui, ó, já, aqui já vai ser um caso mais diferenciado. Eu vou costurar ao redor para não ver nada aqui, ó. Só para firmar a costura, para não continuar abrindo. Já não vou surgir não. E tem que ser uma cor de linha que você não perceba que, que passou essa costura. Tá vendo aqui, ó? Aqui o lugar mais crítico é aqui. Aí se deixar, pulava ela vai abrir igual tá aqui, ó. Fazer buraco, não pode, né? E a, o tecido lá vai proteger bem a, esse detalhe. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ó, é, tá vendo? mostrar aqui por baixo como é que ficou. Aqui, ó. Aqui eu ainda coisou um pouquinho aqui, mas não tem nada não, porque aqui não, não é o problema, né? É mais em cima. Eu corto aqui, tiro os alfinetes, né? Claro. Aí tiro de cá também. todas as linhas, né? Aí quando eu faço isso, eu recorto esses detalhes aqui, ó. Pra não ficar volumoso lá pra ela. Aí depois disso, depois disso, eu, o que, que eu vou fazer? Vou fechar na, na onde era a antiga costura, ó novamente, porque aqui eu não tenho que mexer em nada. A não ser isso que eu vou fazer mesmo. Fecha e overlock. Pronto a calça. Deixa eu te mostrar ela aqui do. É. Mostrar ela feita na frente, né? Pra vocês verem. Aí a cliente vai poder lavar ó, tranquilamente. Isso aqui pode até gastar lá, mas não vai aparecer a perna dela na hora que vestir, porque a calça fica bem coladinha no corpo, né? Então dá uma segurança né? enorme. Né? Então é isso aqui que eu quero, que eu quero e quis passar para vocês, né? Então se vocês gostaram, dê um joinha para mim, se inscreva no meu canal, compartilhe para ajudar outras pessoas que têm essa necessidade, ok?